सब्सक्राइब कीजिए क्रिएट हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो मेरा नाम है संदीप आप देख रहे हैं क्रिएट हिंदी चैनल तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप दोस्तों लोगों कैसे बना सकते हैं काफ़ी अच्छा से अच्छा लोगो बना सकते हैं दोस्तों अगर आपका एक यूट्यूबर है और आप एक आपका अपने चैनल पे एक लोगो बनाना चाहते हैं तो लोगों दोस्तों मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आप जो समझ लीजिए पाँच सेकंड के अंदर अंदर बना सकते हैं लोगों काफ़ी अच्छा से अच्छा लोगों आपको मतलब जो फिक्स आर्ट में होता है काफ़ी एडिटिंग करनी पड़ती है तो इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको ऑलरेडी ऑलरेडी बनाया हुआ लोगो आपको दूंगा जो आप उसे एडिटिंग थोड़ा बहुत करके आप उसे चेंजेस कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों मेरे चैनल पे आप लगा देख सकते हैं लोगो किस तरीके से लगा हुआ है तो दोस्तों चलिए जिस तरह मैं स्टेप्स आपको बताते जाऊँगा उस तरह फॉलो करते जाइए तो चलिए दोस्तों शुरू करते चलिए दोस्तों पता करते हैं कि लोगो कैसे बनाते हैं तो मैं बताता हूँ आपको लोगो पाँच मिनट के अंदर अंदर कैसे जल्दी जल्दी बना सकते हैं तो आपको गूगल क्रोम में जाना क्रोम में गूगल में जाना है तो गूगल पे मैं सर्च करता हूँ जैसे कि आपका आ, मेरे नाम से क्रिएट हिंदी है तो मैं सी एच शॉर्ट फॉर्म में आया तो सी एच लोगो ये लोगों से मैंने सर्च कर दिया है सॉरी दोस्तों नेट नहीं चल तो मैंने सर्च कर दिया तो ये देखिए दोस्तों सर्चिंग ले रहा है एक सेकेंड हाँ तो मैं इसमें इमेजेस में जाता हूँ इमेजेस में आपको शॉर्ट फॉर्म में जिस तरीके से अच्छा लग रहा हो नाम चॉइस कर लीजिए जिस तरीके से आपको अच्छा लग रहा हो सी एच काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से इसमें ये देख लीजिए तो इनमें से आपको जो भी पसंद आ रहा हो वो देख लीजिए जैसे कि दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका हम्म, अच्छा लग रहा मुझे ये देख लीजिए ये काफ़ी अच्छा लोग तो मैंने ये ये वाला चूज़ किया मुझे इसे डाउनलोड करना है गूगल क्रोम में जाऊँ सॉरी दोस्तों गूगल क्रोम में हाँ तो दोस्तों इसमें से लोगों मैंने यहाँ पे इसमें से देख सकते हैं ये सारे मैंने सी एस लोगो सर्च किए है तो ये देखिए दोस्तों इसमें जैसे कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगो आपका ये वाला बताया था मैंने अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ दोस्तों डाउनलोड इमेजेस ठीक है दोस्तों अब मैं मुझे जाना पिक्स आर्ट में पिक्स आर्ट ऐप में जाइए अगर आपके पास ये पिक्स आर्ट ऐप नहीं है तो ये कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको आगे आगे वीडियो बता दूंगा ठीक है दोस्तों तो जैसे कि दोस्तों मैं एडिटिंग में गया एडिटिंग में मैंने यही वाला चूज़ किया अब इसे मैंने दोस्तों जो मैंने अपनी चैनल पर लोगों लगा रखा है तो दोस्तों वैसे ही आपको बना के दिखाऊँगा इसमें जाना है आपको इसमें आपको दोस्तों चॉइस कर सकते हैं किस तरीके से काटना है जैसे कि दोस्तों मैंने जो काटा था मैं बता देता हूँ मैंने इस तरीके से काटा था कुछ तो ये मैंने बड़ा कर लिया ये देखिए दोस्तों और मैंने इसे डन कर दिया है अब इसे काफ़ी अच्छा चौड़ा कर सकते हैं मतलब सेट किस तरीके से करना है आपको ये सही है दोस्तों ब्लैक वाइट स्टेन तो ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके का अच्छा लग रहा है अब मुझे इस पर कलर करना है तो देखिए इनमें से मैं एक कैसे कलर करना है तो इनमें से कोई चॉइस कर सकता हूँ जिस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं अच्छे से अच्छा उस तरीके से एडिटिंग कीजिए तो देखिए दोस्तों इसे आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं इसमें जाइए इसमें जैसे जैसे ही आप जाओगे तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी चॉइसिंग है चॉइसिंग में काफ़ी मिल जाते हैं एक क्या चालू एक सेकंड रुकिए चल रहा है आगे मैं आपको सकता हूँ तो ये देखिए दोस्तों तो सॉरी क्या एड फोटो में जाइए इसके तो दोस्तों देखिए मैं इसे सेव कर देता हूँ ये वाला लोगो अपलोड सेंड सेव इसमें बता रहा है तो दोस्तों मैंने इस सेव टू गैलरी कर लिया है डन कर लिया है तो अब मैं दोबारा एडिट में जाता हूँ दोबारा इसे लेता हूँ इसमें चॉइसिंग नहीं बोल रहा एफ एक्स जिस तरीके के लोगों ये देखिए कलर चेंजेस ये करना है आपको ये बहुत तरीके के चॉइसेस मिल जाते हैं जिस तरीके से करना है आपको तो आप जिस तरीके से सेटिंग करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं काफ़ी अच्छा लोगो बन सकता है तो इतना मैंने आपको बता दिया है बहुत सेटिंग्स होती हैं इसमें चॉइस करके आप इसे काफ़ी अच्छा से अच्छा बना सकते हैं ये देखिए दोस्तों कुछ टैक्स लगा सकते हैं आप अच्छे से अच्छे अच्छे से अच्छे टैक्स कुछ लगा सकते हैं इसमें तो ठीक है दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट्स में तो ये देखिए मैंने आपको लोगो बता दिया किस तरीके का बनता है लोगो तो लोगो आप चाहें काफ़ी अच्छे से अच्छा लोगो इस तरीके से बना सकते हैं आपको ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत कुछ ऐप्स डालने डालने की ज़रूरत नहीं है खाली आपको फिक्स एड डाउनलोड करना है तो फिक्स एड भी बता देता हूँ दोस्तों क्या डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाइए प्ले स्टोर में फिक्स आर्ट डालिए पी तो ये देखिए दोस्तों पी सी आई इतना डाल दीजिए आप इतने से ही आपका फिक्स आर्ट निकल जाएगा देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी रेंज है काफ़ी अच्छी रेंज है इस फिक्स आर्ट की अच्छे अच्छे फ़ोनों में चल जाता है जिसमें आप चलाना चाहें हंड्रेड मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है तो इससे दोस्तों अपडेट इंस्टॉल मेरे वह इंस्टॉल तो अपडेट बोल रहा है तो ठीक है दोस्तों अब तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रा बताइए मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए तो दोस्तों आपको लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो देखने में मैं आपको प्रे करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा अगर नहीं लगा हो तो मुझे कमेंट्स में देख के बता सकते हैं और नीचे मुझे चाहे अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर सकते हैं नीचे मेरा पॉड आप मेरी वेबसाइट है वेबसाइट पे जा सकते हैं फेसबुक पे मेरा फॉलोअप्स कर सकते हैं ट्विटर पे गूगल्स पे आप जो जाना चाहते हैं मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा हम व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं हमसे तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे